लुइसभिल टुकी गुरु पूजाको लागि तयारी सबै बनाएर रेडी भएको छ तयारी भोलि चाहिँ यो मञ्चमा मजाले धामीहरू उफ्रनेछन् निशानी ¡Ah!

हाम्रो चाहिँ बन्द के भएर यता उफ्रिरहेको छ बाहिर पो

भएर चाहिँ फर्केर आएर चाहिँ फेरि होइन शक्ति दिएर वचन दिएर चाहिँ सबै गरी खाने झुली खाने घुमी खाने सबै पर्यो यहाँ चाहिँ नपर्दो रहेछ

अनि यतातिर हुनुहुन्छ मम्मीहरू नाना मम्मी बहिनीहरू अनि त्यो चाहिँ अमृत पुग्नु छ है